かけ楽しいパーティーのもありますザ・ファーストムーブメントブリッツもっとにこいつよっとこれがこれんなもんか 空ん。

Dead. seize that! 全部食うな はいかねえぜ